Second, you will both admit it when you realize you were wrong. Oh, well, that is an easy caveat to accept because I'm never wrong. Mongolia in Russia, they wear boots because it's Baltic. Estonia. My favorite thing is my home away from home. Estonia? I don't even know yet. I'm serving you the Estonian national bird, the swallow. And yes, she do. Insert eye roll here. Good job, man. I don't know, lads. Another year and like within this. sõjaväemees näha, aga seal eespool on räme udu on, aga see on vist mu lemmikskulptuur. mis siin toimub? Äh, kuna oktoobriblogi teema on kaos äh, ja chaotic energy, siis äh, mina just otsisin ülikaua siit rattaparklast oma ratast ja ma ei leidnud seda ja ma läksin linna <clears throat> selle kiriku juurde, main kiriku juurde, kuhu ma viimati oma ratta jätsin, sest ma ei olnud kindel, kas ma tulin peolt koju rattaga või mitte, nagu ma olin kindel, ma tulin rattaga, aga kuna ma ei leidnud seda, siis ma olin mingi, oh my god, kas ma tulin jala, igal juhul vahet ei ole. tulin tagasi, tegin veel kaks ringi. mu ratas on siin üleval. This is my ratas. ma ei mäleta, et ma oleks selle sinna pannud, ma ei tea, kuidas see sinna üles sai äh,. aga jah, life is going great, ma leidsin oma ratta üles. This is so stupid Äh, väike update sellele ratta kaotamise story'le on see, et tegelikult äh, kui ma võtsin selle ratta sealt äh, maha, siis mul tuli meelde, et millest mu sihuke huvitav tegevus öö, oli ajendatud, oli ilmselt see, et ma nägin, ma ei mäleta, kas samal päeval või paar päeva varem, kuidas keegi kasutas seda öö, ratta nagu räkki. sest ma enne isegi ei teadnud, kuidas nad töötavad ja kuna literaali ei olnud mitte kuhugi ratas panna, siis öö, äh, isegi kell viis öösel ma suutsin või mis iganes kell ma koju jõudsin äh,. ma suutsin selle ära teha esimest korda elus äh,. Yes äh,. nii et ja ma tegelikult ei äh,, tagantjärele mõeldes see ei olnud nii äh, dramaatiline ja erakordne, et ma selle ratta sinna sain suvel oli reaalselt kõik super, super hästi. Kirke, su see väike sooloosa oli ülihea nagu ja teistel ka tõesti nagu uh, keep up the good work, aga uh, uh, Karmenil läks ühes kohas suund valesti. peale seda venitan. nüüd tee väikse pöörde ja mõtle uh,, mõtle kaks asja, jalad kokku, ülakeha avan, jah. maailma kõige ilusam atitüüd, aga work hard ja hop beat. So I gave my sermon an urban kick. My rhymes are fly, my beats are sick. My crew is big and it keeps getting bigger. That's cause Jesus Christ is my nigga. Yours, make it, Quiva, make it! Quiva, <laughs> Quiva! My never throw Good morning. So, Nee, what are the comments of the night? Are, had a great time. Yeah? Number two, why did everyone leave so early? <laughs> and number three, I was the best, best costume. Okay. Um, oktoobri teema oli siis ähm, chaotic energy ja väga põhjendatud, sellepärast et ma nagu üritan neid äh, Anyways, nagu võib-olla, tähendab, kõik sõbrad juba teavad seda, aga võib-olla saate aru ka kõik teised vaatajad, et äh, äh kui ma hakkasin neid vlog'e <laughs> tegema <clears throat> selleks, et jäädvustada oma elu Belgias ja ma mõtlesin, et see lamp, kui ma lihtsalt mingi äh, tere, siin on mu kool, siin on mu mingi, siin ma ostan kohvi, whatever, eks ole. ma mõtlesin, et igal kuul võiks olla oma teema. ilmselgelt septembri teema oli aesthetics, sest ma lihtsalt äh,, ma ei tea, see tundus õige jah, mida iganes äh,. selles hetkes, kui ma septembri alguses seda teemat valisin, sest nii palju minul tõusnud. ja ma nagu tahaks neid teemasid mõelda pikemalt ette, aga ma nagu ei leidnud mingit head <laughs> teemat oktoobrile ja sellepärast oli oktoobri teema ilmselgelt chaotic energy, äh, sest see lihtsalt oli nagu see oktoober on olnud nii chaotic energy, nagu see on olnud kaos kõige paremas mõttes nagu mitte see, et mingi oh my god, mul mingil löövad lained äh, pea kohal kokku, aga nagu lihtsalt äh, ma ei tea, kas see on nagu lihtsalt igal pool elu on sihuke või see on äh, selle lööveni energia või mis, see on võib-olla see on lihtsalt minu <laughs> energia hetkel, aga äh, ja oktoober on olnud suht kaos äh, aga niisugune nagu fun chaotic jah, mis see tabel on, see on nagu chaotic good olnud eh, peamiselt ähm,. aga ma tahtsin, eh, täna on kolmekümne esimene oktoober, eile meil oli Halloweeni pidu, ma ei tea, kas mul on sellest videosid või tähendab, mul ei ole sellest videosid, sest ma ei viitsi pidudel, kohvimistel väga oma telefoni kasutada või nagu jah, igal juhul eriti, see oli meie ühe sõbranna juures ja siis mu telefon oli kuskil mingi klaveri peal ja ma ise jooksin ringi, eks ole ähm,. aga kui keegi saadab mulle videosid, siis ma, siis te olete neid juba näinud, olgem ausad, see oli eile jah äh,. ja ma olen suht äh, kronoloogilises järjestuses pannud neid videosid. igal juhul äh,, kuhu ma tahtsin sellega nagu jõuda on see, et äh, oktoober algas väga kaootiliselt ja ma arvan, et see chaotic energy oli, oli nagu väga õige ähm, mõte <laughs> oktoobri teemaks, aga samas juba tegelikult äh, mingi nädal aega tagasi vähemalt ma nagu mõtlesin, et või kuidagi see kaos on nagu settinud nagu või kuidagi on nagu tekkinud mingi rahu, mul on tunne, et äh, nüüd, kui me oleme jõudnud oktoobri lõppu äh,, mul on nagu, ma ei ole praegult editinud seda, eks ole, aga midagi, mul on tunne, et oktoobri lõpust on ka vähem videosid, sellepärast et see kaootilist energiat on olnud vähem. Äh, ehk siis ma ei tea, kas see on nagu mingi hea või halb või ma ei tea, ma arvan, et me ei peagi seda hindama, <laughs> aga ähm, mul on tunne, et vähemalt minu elus siin on nagu tekkinud mingi rahu. ja kuigi see kaos on olnud väga fun, mul on tunne, et see on hea, et nüüd nagu on tekkinud mingi, ma ei, nagu mingi, ma ei taha öelda nagu kindlus, mul on tunne, et mul just nagu, kui enne kõik nagu liikus ringi ja rapsis, siis nüüd on nagu asjad kuidagi paigas. ja ma ei mõtle nagu mingi A, mingi, ma ei tea, ma tean, et tunniplaani, mul nagu see on rohkem mingi tunnetuse teema <laughs> ja see ei ole nagu füüsiliste asjadega üldse seotud, ei ole, mul tunne, et asjad on nagu paigas, mis nagu annab just rohkem ruumi nagu hingata. igal juhul jah, ma, ma ei tea, kas see make sense'i, ma ei tea, kas see on üldse oluline info ähm,. nagu tähendab, ma arvan, et see on oluline info selle loogi mõttes, that's why I am telling you this kui see ei ole teile oluline, siis see on lihtsalt minu enda elu mõttes oluline, ma arvan um, aga ja ma ei tea veel, mis novembri teema on, ma tahaks, et see oleks midagi visuaalselt, mingi a la punane värv, aga ma ei tea, eks me näe. saate siis kuu aja pärast teada, mis ma, mis äh, ma selleks teemaks valisin, aga jah um,. I just thought that I might pop in ja ütlen paar sõna Äh, mul on tunne, et tegelikult mind väga nendes vlogides ei näe, nii et äh, kasutage võimalust, ma sain oma just uued dressid üks päev and I love them. Need on nii mugavad, mis üks päev, ma sain eile need. Mm. ja üldsegi kuidagi tänane päev oli juba enne planeeritud niimoodi, äh, et nagu minu päev ja ma ei tea, kas see on nagu, tähendab <laughs> aga mitte nagu selles mõttes, et äh, mingi iluteema või mingis äh, home spa, vaid nagu ma olen nagu, ma tunnen, et ma olen siin nii palju ringi jooksnud ja nagu ma olen seda väga nautinud. aga just rääkisime ükspäev ühe tüdrukuga siin, kes oli mingi ja nagu ma lähen meelega üksinda Brüsselisse üks päev äh, et nagu mingit oma aega leida ja mul on tunne, et meil on kõige seda siin vaja äh, <laughs> äh, isegi kui nagu kõik teevad üli palju ülilahedaid asju, sa tahad olla alati nagu mingi in the mix ja nagu mitte nagu no ühelt poolt on seal veits mingi FOMO teema, aga teiselt poolt lihtsalt sellepärast, et kõik on nii põnev ja nagu me oleme siia kõik tulnud selleks, et experience ida asju, et nagu mingi kogeda kõike, mis äh,, mis võimalik, aga osa sellest kogemusest peab olema nagu enda laadimine ka. mul on tunne või nagu, ma ei tea jah, ma ei taha rääkida mingit äh,, mingit motivatsiooni <laughs> juttu, no minu arust see ei ole, it's not that deep, nagu see on vahel that deep. hetkel ma ei tunne, et see on nagu that deep, aga igal juhul, mida ma tahtsin öelda, oli see, et minu äh, see minu päev on siis täna tähendab seda, et ma koristasin oma toa ära, pühkisin põrandaid sest meil ei ole tolmu igal juhul jaa, püksin parandajaid, koristasin, pesin äh,, meil on nagu mingi jah, tõmbasin riiulid äh, üle, panin asjad mingi korda ja mida iganes. honestly nagu mul on siin nii mõnus olla viimaks äh,. mul on nagu mingi kaks dekoratsioonielementi nagu siin ei ole nagu mitte midagi. mul on oma pildikesed, ma panin lööbeni kaardi oma seljale ja siin te näete maailmakaarti. kui keegi on huvitatud, siis ma olen väga valmis tegema room tour'i. mul tuleb, ma pean seda varsti tegema, sellepärast et äh, varsti mu tuba enam ei ole nii korras. nagu jah, kui mitte, et seda oleks väga raske koristada, see on väga väike tuba, aga ja äh, ma juba äh, läman <laughs> liiga palju, mul on tunne, aga ähm, jah, igal juhul selle vestluse mõte oli see, et äh, oktoober oli chaotic äh,, väga chaotic energy, aga see kaos on äh, muutunud korraks, mul on tunne. ja isegi, et ma embrace isin väga seda kaost ja I love a good chaos, siis see kord on ka hea, reegel ei olnud jah, mul on nagu tunne, et elu liigub õiges suunas, ma ei tea enam, mida ma räägin ähm,. jah, see you in november äh.. Also, kuna ma juba siin olen, võib-olla tuleb täna õhtust ka äh, eh, mingi äh, eh, video, aga tuletan sulle meelde, pane like, pane subscribe äh, follow inud äh, Instas, kui sa tahad äh,. väga palju lööveli content'i on seal või siis mingi random igatseb Eestit äh, content, aga it's a good time äh,. ma loodan, mul vähemalt on tore <laughs> nii et äh, jah Board Hey. That's why I brought them. Yeah. Otherwise, otherwise you know, that would have been, yeah, it would have been in a Yeah, it would have been. Dying Jesus. Excuse You come from a Protestant area. So Miguel, what's going on? Uh, I don't know, but Laura can doing push-ups in a skirt, and I'm all for it. Like, <laughs> 10 or yes. 10. Yes. <laughs>